Desde que comenzó el año 2021, han pasado cosas importantes en el tema de los videojuegos, consolas, etc. En lo que llego jugando Roblox, han pasado cosas importantes, pero, sobre todo, este año. esta misma razón, me veo en la obligación de hablar de los sucesos más importantes de este año, algunos serán, quizás misteriosos o como los quieras interpretar, pero lo que sí puedo asegurar, es que son, importantes. Cosas malas y cosas buenas por así, llamarlo, habrán en estos siguientes minutos. Sin nada más que decir, podríamos empezar, con el vídeo. Comenzamos el año 2021 con una polémica la cual, hasta hoy en día, casi ya para finalizar este año, no se entiende en lo absoluto. Para entender lo que le voy a contar, primero tienen que saber qué es el video estar en Roblox, si bien le hice un video explicando más a detalle de cómo funciona, hoy les daré un resumen de lo que es, pero si quieren saber aún más, pueden ver el video que subí acerca de este. El caso es que los Videostar, para ser uno, tienes que tener arriba de los 100.000 suscriptores, 10 millones de vistas acumuladas, y 25.000 por vídeo. Los requisitos son bastante exagerados, pero el tema no es ese, sino que Roblox dejó a alguien de poco menos de 5.000 suscriptores entrar en el programa. El caso es que este individuo se hizo pasar por otro youtuber, el cual, si cumplía con todos los requisitos necesarios para formar parte del Videostar, casi siempre tienes que esperar algunos meses o un poco menos, para que te acepten en el programa, esto pues, sería lo normal. Pero que te acepten así sin más, sin pedir algún tipo de información y comprobar que eres tú, el propietario del canal, lo cual toma, como dije, unos meses, pero aceptar a una persona en menos de dos o tres días, es algo raro. La gente cuando pasaba por el grupo donde están todos los youtubers de Roblox más populares, se podían encontrar con aquel sujeto. Archisi. Una persona, interesada por saber quién era este youtuber, buscó probablemente su nombre en YouTube, y se dio con la sorpresa de que este sujeto, no cumplía con ninguno de los requisitos para formar parte del Videostar. En la comunidad de habla inglesa puede ser Videostar con 40.000 o 50.000 suscriptores, pero, aún así, esta persona, no cumplía esos requisitos. Y bueno, el resto es historia. Una de las cosas que más detesto y repudio, algo que probablemente la mayoría, por no decir todos, también, opinen igual. El tema del racismo es algo delicado, principalmente en Estados Unidos, y últimamente, por el año 2020 y 2021, Roblox ha tenido mucha más popularidad, y con esto, nos trajeron gente repugnante. No voy a nombrar a usuarios, pero probablemente muchos de ustedes ya conocerán, pero la verdad es que, últimamente, hay más gente racista en la comunidad de Roblox. Con esto también, no nos olvidemos la gente tóxica, etc. Y por supuesto los malos eventos que últimamente Roblox ha hecho. No son estos la gran cosa, o por lo menos quitándolo del racismo en la comunidad de Roblox, pero quizás, una de las cosas más importantes, que puede o no gustarle, a ciertas personas, pues esto, ya es una realidad. El chat de voz en Roblox es algo que la comunidad ha pedido desde hace muchos años, habían teorías sobre esto, de qué pasaría si Roblox tuviera chat de voz. Muchas personas pensaban que esto era una gran idea, sin embargo hay otras personas las cuales, por diferentes motivos, no les convencía o de plano no les gustaba la idea, en mi opinión personal, creo que es muy difícil manejar esto, hablar en el chat de voz no te va a permitir hablar groserías, obviamente no va a estar, o de plano no se puede hacer esto, pasa lo mismo con los filtros sumamente exagerados y que no te permiten decir frases simples y que no son grosería alguna del chat, solo que en voz. Y bueno, supongo que el chat de voz, es igual que el mismo chat, con sus filtros etc. Por estas razones no le veo mucho sentido al chat de voz, cuando puedes usar fácilmente Discord u otra aplicación que utilices, claro que el chat de voz, no es para todos los juegos, pero de igual forma, no le encuentro mucho sentido, pero pues, solo es mi opinión. La caída de Roblox fue algo que dejó a mucha gente afectada, no solo porque no podían jugar, sino que el progreso en algún juego que ellos tenían, antes que se cayera Roblox, se iba a perder. Con esto salieron bastantes vídeos explicando lo sucedido, aunque creo que no hacía falta sacar un montón de vídeos al respecto, igual muchas personas subieron vídeos así. Algunos eran teorías de lo sucedido, otras eran simplemente estar en directo durante horas y horas hasta que Roblox volviera, pero eso, no pasó, sino hasta días después. Recuerdo bien que yo quería sacar algunas capturas, para algo, y pues me di cuenta de lo que pasó. Viendo la última vez que Roblox se había caído, fueron como unos minutos o hasta segundos, Roblox desde hace mucho tiempo estaba presentando problemas, varios problemas los cuales no solucionaron hasta tiempo después. Roblox estuvo cerrado bastante tiempo el día que lo hackearon en el año 2012, justo el día de los inocentes, aunque en aquellos tiempos hackear como tal Roblox, no era la cosa más complicada, Roblox tenía varios problemas los cuales permitieron que estos sujetos, hicieran un caos, aquel día Roblox estuvo cerrado por unas horas, pero solo unas horas, nunca antes se había visto algo así, pero en pleno 2021, volvió a ocurrir que Roblox estuviera cerrado, pero no por horas, si por días. Hay bastantes teorías las cuales dicen que todo esto fue una estrategia de marketing, que básicamente, todo fue planeado. Sin embargo, antes que Roblox se cayera por días, ya había presentado los mismos problemas solo que fueron minutos, y varios problemas más. En mi opinión, ya veía ocurrir algo así, como les dije Roblox ya estaba presentando varios problemas, leves, pero esos pequeños problemas fueron creciendo porque nadie, les daba importancia. Y pues como Roblox en aquellos días no decía absolutamente nada, mucha gente pensó que se trataba de un hackeo el cual, fue desmentido por el mismo creador de Roblox. Roblox ya dio recompensa para aquellas personas que habían comprado algo o que habían perdido cosas importantes, por la caída de este, que duró más de dos días. Y sí, entre los problemas sutiles o no tan graves, se encontraba el problema de la cuenta, la cual muchas personas no podían entrar a sus cuentas o de plano al entrar a Roblox, les mandaba al apartado de iniciar sesión o de crear una cuenta. Sin duda, algo que no había pasado hace muchos años y que vuelve, pero peor. Yo no tengo nada más que decir, solo decirles que espero que este año la hayan pasado súper bien, ese no fue mi caso, pero pues a ustedes, solo me queda decirles que este 25 de diciembre la pasen de lo mejor, y que estoy agradecido con todos ustedes, y que pues, estoy bastante agradecido con lo que se ha convertido este canal en los últimos meses, sinceramente no esperaba llegar a esa cantidad, porque en sí subir vídeos, no estaba entre mis planes, sino, que lo hacía por aburrimiento, y es increíble haber llegado arriba de los 300 suscriptores. Y bueno, yo soy Saakiam, y les deseo, una feliz Navidad. Adiós.